Buongiorno, cari amigo, da Pablo. oye, nuevamente con Jackson Que lo he invitado, lui ha invitato. Pablo mi ha detto, qué no facciamo 3-4 ejercicios. de bases que se pueden fare in un parque in qualsiasi parte, in Cina, in Giappone, in Colombia, Santo Domingo. Allora lui mi va a spiegare perché lui è forte in, in tutto questo. Già, Giasso, buongiorno. Buongiorno a te. Tutto bene? Eh, e Spieganos che cosa facciamo oggi. Bene, sì. oggi facciamo i tre esercizi più basi del corpo libero e quindi stiamo parlando di trazione, di flessioni e soprattutto di dip. Stiamo lavorando su queste parti di corpo che sono le braccia, le braccia soprattutto qua, il petto e ovviamente anche i deltoide, che è una cosa molto fondamentale per una questione del di corpo libero. Adesso vi farò vedere, grazie a nostro mister, come si fanno questi esercizi giustamente. Ya, una domanda. Yo me chiedo, perché qué, siempre se elabora la parte superior y, la gamba? ¿Por qué se la hace así sabiendo que la gamba es la base? Dimmi tu. Giusto, è vero, noi quelli che lavoriamo sul corpo libero non ci concentriamo tanto sulle gambe, ma perché per noi non è eh, un punto fondamentale per il nostro fisico. Ovvio, si può sempre adeguare con semplici scuote e tutto, però qua non stiamo parlando di bodybuilding, qua stiamo parlando di esercizi di corpo liberi che è più che altro adatti a tutti anche le scuote, no? Le scuote, questo esercizio lo puoi, lo puoi affondi esatto. con una pentola, con una confezione di, acqua, di litri, due litri, tutto quello che si vuole. Se tu non riesci ad andare in palestra è perché iniziare, no? Soprattutto anche quello, mi raccomando, iniziamo con delle bottiglie d'acqua e poi vedrete i vostri risultati. Ok, y ahora iniciamos con cuál es el primo que tú me vas a enseñar a mí. No, no, no es formale que yo no soy così forte para fare quello, no. però io ci provo, dai, io ci provo. Che sai come fanno? No, spiegami, no, non lo so, magari lo faccio male, io faccio un pochino sbagliato. Soprattutto importante. bellísimo. Es lo malo que no es corte. aporte. Ah, ¡Ya aquí pruebo, ya aquí pruebo. La prima de la pongo como un seno. La segunda, uh, aterra. età normale, io quando ero giovane facevo 50, adesso... Adesso 25. Adesso devo fare, no, adesso eh, procuro fare almeno 10, 12 perché ho fatto una corsa qua al parco, guarda, sono già spaccato. Si vede, eh? Però quello non si scusa, io ci provo. Grande, così mi piace. Ok, andiamo con le flessioni. Ah, la faccio io? Fai tu, ovviamente gli devo sapere, insomma. Mi hai allenato prima. Devo scendere o no? Devo scendere? No. Ah. Ok. ¡Ah! Dame tu fuerza, Espartaco. Espartaco, <laughs> dame tu fuerza porque no, no, no, sono, non sono, va. Ci provo, dai. dai. Più diamante o più chiusa, così? Beh, va bene così. Va bene per iniziare, no? Va bene, dai. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 9. Vedete bene come sta lavorando? Ovviamente qua abbiamo l'esercitazione sul palmo soprattutto mai tenerli così aperti perché logicamente stiamo lavorando dopo sulle dita e noi sentiamo tutto <laughs> ottimo questo lavoriamo su adesso lavoriamo su quello più ovviamente a diamante e tu non lo fai eh, adesso lo faccio io eh certo perché è quello che ovviamente è più difficile ma siccome lui se non mi piange piuttosto lo faccio io allora lui è il maestro in questo io questo sono un, un, un, un guarda la tecnica lui mi raccomando deve essere sempre perfetta deve scendere si scende a toccare guerriero no guarda un spartaco guarda guarda l'hanno messo la corda no? <laughs> l'hanno messo la corda <laughs> ok ci siamo un po' riscaldati adesso andiamo sul dip ok Io perfetto ok adesso facciamo i nostri dip i dip è un altro esercizio di base che veramente è, è be fa benissimo anche per una questione di tricipiti e petto perché vedete come sono definiti questi precipiti ovviamente è di tanto dip quindi mi raccomando questi non lasciamoli adesso vi facciamo vedere un paio di dip come si fanno educazione perfetta tu sei il maestro, dai, insegnami, insegnami che io... Ok, soprattutto la discesa deve essere sempre ben controllata, perché ovviamente se scendiamo così perdiamo il controllo. Quindi la cosa importante, scendiamo, controllata, saliamo, respirazione. Ok, quando si prende si va. Ok? Mi raccomando, bene solo un paio. Eh ok, yo, yo procuro, come l'ho detto prima, eh, io prima quando ero giovane facevo 15, adesso che il tempo va passando almeno un po' l'educazione, farò 10, 9, proverò. No? Non è una scusa per l'età, mi raccomando. <laughs> Arrivare è facile, o difficile è mantenersi. Ok, ci provo, ci provo, ci provo. Bravissimo, bici ben controllata. Ottimo. Ottimo. Ah. <laughs> Che ¡Ah! ¿Qué más lo puedo enseñar? Ya yo sono morto già, fratello, ya. Ha visto? Ya, ya Come? Basta. Questo è solo il riscaldamento, va bene? Comunque si andato benissimo. Questo è un esercizio che potete fare chiunque a casa, non importa l'età, il peso, veramente iniziamo con piccoli. Se vogliamo fare una trazione, iniziamo una al giorno tutti i giorni. la settimana dopo cosa facciamo? Facciamo 2, 2. Ovviamente l'esercizio ejercicio, eh, lo quello che ripaga è la costanza, quindi mi raccomando, parta. Gracias, gracias fratello, gracias por enseñarnos todos estos ejercicios, porque tanta gente, porque yo digo, el sport, es salute, pero no per tutti, si tú no, no, no, no sei allenato, non lo fai giustamente, te fai male. Vero. Ok, mille gracias a tutti por las personas que nos guardan en este canal, si tú ancora no te sei inscrito, iscrivete adesso. Mi raccomando, Mando. iscrivetevi. Bravo. Grande.